Parece que claustrofóbico. Claustrofóbico. <laughs> bueno, déjame. no, no, No, no, no te muevas, no te muevas, boludo. Ok, ok, ok, ok. bueno que fui adelante. No te preocupes, Valerio, en todo caso el, peor daño lo llevo yo. Y bueno. Sacármelo todo con la cara, ¿qué? ¿Cuánto <laughs> Preguntale a los pasajeros cómo le están pasando. Eh, ¿cómo le están pasando? Vamos. ya, gracias, Ah, ok, ok. Es una referencia inicial. De hecho, me está aplastando el pelo, no se da. Abra la ventana que me churro. Y Ezequiel es mejor de lo que se acordaba. No, no, es horrible, boludo, no puedo Yo estoy feliz, ¿no? Caminar. Ah, no, muchacho, por favor. Ah, no, muchacho, por favor. Creo que soy claustrofóbico. Bueno, chicos, llegamos. Vamos al colegio. Me encuentro mi pierna algo duro mi culo. Te quedamos? Esa en posición fetal. Bienvenidos a Argentina. Oh. Muy lindo Argentina. Ah,